Ну а чего мы на мосту? Перетащили оттуда прицеп с Невы. Вот уже машина всю дорогу здесь простояла, все пять дней. Че, речка, спасибо, как бы там ни было. А, блин, два дня замечательных было, по-любому. Бля, я, я, я так мало не видел ни разу здесь вообще еще. <laughs> Вот так мало. Вдруг огни Шлюха где-то меня на троне заткал, там вообще не проехать <laughs> было никуда. Ну, спасибо. Не знаю, когда я снова собственно, но через год, да. Буду через полтора, не знаю. Сначала надо другие дела сделать теперь. Ну все, всем привет, пока. Колбасит? Нет, это, конечно, а что тебе надо? Люблю, братан. Ну, тут по борту, конечно, лучше, когда... Вот это экстрим. Слушай, это мы улетел? Да. Гаси. Ёмки. Номер такой чистый, слышишь, по риску. Дым, дым идет. Капец. Вот такая. У прицепа, у прицепа на сырой тут. Борт? Ну не борт, а этот, сзади тут. От машины пар идет. Вода в салоне была. Ну сейчас уже вот сохнет прямо на глазах. Это болото. Ну все, поехали там еще. Еще одна будет, якобы. Убирайся. Я сейчас не